አዲሱ ቀን ከአዲሱ ማንነታችን ጋር የምንጀምረው ነው። በሳቅ በጨዋታ በደስታ ባዘን ባለፉት ዓመታት ስንቱን አሳለፍን፣ ስንት ደስ ታየን፣ ስንታየን መከራ ሲፈራረቁብን በተራ በተራ ደቂቃ አልፎ ሰዓት ሲተኩ ቀናት አለፉ ተረሱ እነዚያ ጊዜያት ስንት ደስታየን ስንታየን መከራ ሲፈራረቁብን በተራ በተራ ታሪክ እንዳት ሩዝና ልናወራው በቃን፣ ያ ሁሉ አለፈና መከራና ስቃይ ሰው ሁሉ ሲስማማ ሲዋደድ ሲፋቀር ማታለል ሳይበዛ መዋሸት በገሃድ በአፍ ቢላዋነት ሳይኖር ሰው ማረድ አለፉ ተረሱ እኛ ሳንወድ በግድ የልጅነት ወራት تا يا وعي نتاتين قول ما سنة الفون ارجنا ما تنا